Bos días, eh, chamame Paco Cousillas, Couto, nací en Corcuesto e, bueno, decidimos eh, comprar esta casa para, para negocio, para restaurante, eh, pensión e bar e, bueno, decimos eh, que abrimos no 2007, o 10 de marzo de 2007 e, e hasta ahora, levamos 13 anos, eh, temos pensión, eh, temos pequeno bar, restaurante e cafetería. Decidimos eh, comprar esta casa para o negocio pois por motivo de por motivo de dos peregrinos. Eh, eu estamos no camiño Santiago de Fisterra, Muxía e Santiago. É un punto, pois é un punto principal, unha parada casi obligatoria neste pueblo. Eh, bueno, cada día eh, está pasando máis xente, desde que abrimos pois fui a máis, este puebliño pois empezamos nós solos, éramos nós os que, bueno, que todo o mundo pois pensaba que non era o lugar o lugar eh, mellor para abrir un negocio, Pero bueno, ahora pensamos que, que sí, que é un negocio familiar, que é un negocio que, que nos vai a máis é un pueblo pois, que cada día camiña máis xente, cada día hai máis negocios e, eh, polo tanto, eh, pois penso que non estamos nada pois, descontentos de haber aberto aquí. Decimos tamén pois, que vivimos moito de, da xente da comarca, xente do, destes pueblos de aquí, eh, pero tamén pois é un gran eh, apoio noso pois, que veña a xente os peregrinos, porque a maior parte dos peregrinos, é dicir, que as habitacións que vendemos, un 85% pois, eh, é sobre todo para peregrinos. Este povo, é dicir, que, que é de Umbría, eh, uns anos atrás pois, estaba como casi todas as aldeas que hai pois, en todo Galicia. Eu invitaría a todo o mundo a que visitar este pueblo como a todos outros máis, pero que quedou super mm, super arregladísimo, está super limpio, unha, unha, unha aldea que se mm, refleja as aldeas de antes, pero con un toque de moderno. Eh? Decirvos tamén que mm, este camiño eh, a pesar de que eh, mm, en Santiago ao primeiro lle puseran algunha trama para mm, deixar baixar os, os peregrinos que iban hacia Fisterra e hacia Moxía eh, tuvo moitos peros pero ahora mm, os camiñantes denotan que están, é dicir, están aumentando. Por que están aumentando? Porque cada día hai máis eh, máis negocios, hai esta zona esta zona tan verde, tan, hai zonas de bosque, hai zonas de, de mar e, bueno, e marchan encantados, é dicir, van ver a posta do sol a Fisterra, van ver a barca a Muxía, lo tanto, é dicir, teñen, tin sitios tan, cada zona é tan distinta que marchan en maravillados. Outra, eh, a veces, incluso temos clientes que o que, o que fan é repetir, é dicir, veñen eh, de camiñantes e veñen outros anos pois, coa familia enseñándolle pois, onde estuveron, por onde pasaron e, bueno, a veces nos din se nos recordamos deles a veces de tanta xente que pasa é nos imposible conocer a todo o mundo e reconocer, sobre todo e con isto pois non decirvos nada máis decirvos que vivimos nun concello que está mm, está moi ben eh, organizado, están, eh, ten todas as aldeas moi ben, moi ben cuidadiñas, e eh, bueno, que, que sigamos así todos e que máis que nada pois eh, decirvos que o máis importante disto é que recuperemos esa, esa normalidade que esta pandemia nos afectou sobre a, a todo é mundial, pero sobre todo a nós nos afectou moitísimo, sobre todo a hostelería pois, que, que nos fixo, incluso cerrar, que mm, casi non recorda nadie este suceso. Sin máis, era, pois, invitarvos outra vez a que viñades por esta aldea e sobre todo a nosa casa, as pías en Olvinoa. Un saludo.